The Voice of America. ዕለት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተገኝተው ከዞኑ ነዋሪዎች ጋር የተወያዩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአካባቢው የሕግ የበላይነትን ማስከበር ዋነኛ አጀንዳቸው መሆኑን አስታውቀዋል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የሰላም ሚኒስትሯና የአገሪቱ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹምም ተገኝተዋል። አስቴር ምስጋናው ዝርዝሩን ይዛለች። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን በመገኘት ከተመረጡ የሀገር ሽማግሌዎች ጋር ውይይት ማድረጋቸውን የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታሁን አብዲሳ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል። ነዋሪዎቹ በክልሉ ውስጥ እየታዩ ያሉ ችግሮችን ለጠቅላይ ሚኒስትር እንዳነሱላቸው አቶ ጌታሁን ተናግረዋል። አንዱ ሰላም እጦቱ ነው። ሁለተኛ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ አብይ እየተፈጠረ ያለው ነገር ከዞኑ አልፎ ለሀገርም እንደ አንድ ትልቅ አሳሳቢ ጉዳይ መሆኑን ሲይዙ በጣም በስፋት ነው ያነሱት። ስለዚህ መንግስትም ይህ ችግር በአጭር ጊዜ ውስጥ ማስቆም እንዳለበት እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የሚል ነገር ነው በአጠቃላይ እንግዲህ የተነሳው ማለት ነው። በትክክል የህዝቦችን ችግር ሊያስረዱ የሚችሉ ነዋሪዎች በበቂ ሁኔታ እንዲሳተፉ አልተደረገም የሚል ቅሬታዎችን በማህበራዊ ሚዲያ እያሰራጩ ነው እና በዚህ ዙሪያ ላይ የእርስዎ አስተያየት ምንድን ነው? የተባለው ትክክል አይደለም። መድረኩ ላይ የተገኙ ቢያንስ የዞኑ ህዝብ የሚወከል ማህበረሰብ ነው የተመለመለው። ጉሙዝም አለበት፣ አማራም አለበት፣ አጋው አለ፣ ኦሮሞ አለ፣ ሃይማኖት መሪዎች አሉ፣ የሴቶች አደረጃጀቶች አሉ። በእነኚህ ሰዎች ለማዘጋጀት ምትነት የተደረገው ማለት ነው። ስለዚህ እድል ያገኙ ሰዎች ነው እንግዲህ መቼም ሁሉም ሰው ድል አገኝቶ ለመናገር በአንድ ቀንም እንትና ለማድረግ አልተቻለም። በዚህ መሰረት በዘኑ ዋና ዋና መነሳት ያለበት ነገር እድል ያገኙ ሰዎች ለማንሳት ጥረት ያደርጉበት ሁኔታ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከነዋሪዎቹ በተነሱ ሀሳቦች ላይ የተካሄደውን ውይይት ከመሩ በኋላ የሰነዘሯቸውን ሀሳቦችና የሰጧቸውን መመሪያዎች በተመለከተ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር እንዲህ ብለዋል። ሃይማኖት መሪ ታዋቂ የሀገር ሽማግሌዎች ተደራጅተው እንደዚህ አሁን የተሸረሸረ የአብሮነት እሴቶች ወደ ቦታው የሚመልስበት እድል ወይም ደግሞ የሚመልስበት ስራ እንደሚሰራ ነው። አንድ ሁለተኛ አሁን አምሶ አሁን ጫካ ውስጥ ያሉ ሽፍታዎች ለአንዴና ለመጨረሻ የእርምጃ ተወስደው ወደ ጫካ የሸፈቱ ንጹሃን ዜጎችም የተፈናቀሉ ማህበረሰብ ተሰብስቦ ወደ ቀያቸው ዘለቀ ስራ የሚሰራበት ስራው ዙሪያ ላይ ነው አንዱ ትኩረት አቅጣጫ የተቀመጠው። ሌላ የህዝብ ግንኙነት እንግዲህ ጠንከር ያለ ስራ እንደሚሰራ አጎራባች ክልሎችም ተጋግዘን የምንሰራበት እድል ወይም የምንሰራበት ሁኔታ ይፈጥራል የሚል ዳይሬክሽን የተሰጠው። አራተኛና መጨረሻው የልማት ስራ የሚጠናክርበት አሁን በዚህ ጸጥታ ምክንያት በርካታ ልማት እንቅስቃሴዎች ትንሽ የመቀዝቀዝ ነገር አለ። ስለዚህ ያንንም ጎን ለጎን የሚሰራበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል አራት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ direction የጣበት የህግ የበላይነትን የማስከበር ዘመቻው ከክልል እስከ ፌዴራል ድረስ ያሉ አመራሮች አባላትን ተሳትፎ የሚጠይቅ መሆኑንም መነገሩን አቶ ጌታሁን አመልክተዋል። ችግሮቹ እንዲፈቱ በርካታ ጥረት የሚያደርጉ አመራሮች እንዳለ ቢሆንም ጥቂት የሚባሉ ግለሰቦች ግን ስራውን በተፈለገው ልክ ከመምራት አኳያ ጉድለት የሌሉ ማነው ጉድለት የለ ማለት አንችልም። ከዚህ አንጻር አሁንም ይሄ ስራ በትልቅ ኃላፊነት መምራት እንዳለበት የሚል ስራ ነው እየተቀምጦ ማለት ነው። እንደዛ መደረግ አለበት። እንደዚህ ሲባል ከላይ ጀምሮ ከፌደራል ጀምሮ እስከ ክልል ከክልልም አልፎ እስከ ቀበሌ ድረስ ይህ ስራን ሁሉም በኃላፊነት መመራት እንዳለበት እንደ አንድ direction ነው መሆን ያለበት ይሄ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን መሄድና ከነዋሪዎቹ ጋር መወያየት በአካባቢው የሚታየውን ችግር ለመቅረፍ አንድ እርምጃ መጓዙን የሚያሳይ ነው ይላሉ በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር ዳምጠው ተሰማ። እንግዲህ አንድ መሪ በአንድ ሀገር ችግር ላይ በአካባቢው ተገኝቶ ጉዳዩ ማየት በራሱ ለችግሩ መፍትሄ ለመስጠት አንድ እርምጃ ተደርጎ መወሰድ አለበት። ቀላል አይደለም። በአካባቢ የመገኘት ነገር ግን እዛ በአካባቢ ሄደው ማንን አገኙ የሚለው እዛ አካባቢ ያገኙት የማህበረሰብ ክፍል እና የመረጃ ጥራት በተለይ ደግሞ conspire የመደረግ እዛ አካባቢ ያለው ችግር conspire የመደረግ እድል ስላለው እና ከአሁን በፊትም ያ ልምዶች ስላሉ እነሱ እነሱ ነገሮች ከአጠርቶ የተደረገ ግንኙነት ከሆነ በአካባቢ ያላቸው ጉብኝት በጥሩ ጥሩ አጋጣሚ ነው የሚወሰደው። ለመጠየቅ ሁሉ ያመቻል። እሳቸውም በግልጽ ለመጠየቅ ያመቻል። ሁለተኛ ሲግናል ሰጥተው መጥተዋል ብዬ ነው የማስበው። ማለት በንግግራቸውም ላይ አመራሮቹን በተለይ የፌዴራልና የክልል አመራር የአቶ አሻድሌ መንግስትና በተለይ በአካባቢው ላይ ተሰሚነት ያላቸው በጎሳና በባህላዊ ግንኙነት ከማህበረሰቡ ጋር የሚገናኙ የጉሙዝ አመራሮችን ይመለከታል። ስለዚህ ለእነሱ signal ሰጥተዋል እና ትእዛዝም ነው የአንድ ጠቅላይ ሚኒስትር የተናገረው ንግግር ንግግር የፖለቲካ አቅጣጫ በመሆኑ ያንን ተመርኩዞ ውሳኔ ያለማሳለፍ ቅጣት ስለሚያስከትል አመላካች ነው። እንግዲህ ችግር executive ችግሩ ይፈታል ባይባልም እንኳን ቢያንስ ቢያንስ እዛ አካባቢ ያሉ አመራሮች ችግሩ ውስጥ ካሉ እንዲጠነቀቁ ወይም ስጋት እንዲያድርባቸው ያደርጋል። ስጋት መፍጠር ደግሞ አንዱ የችግር መፍቻ መንገድ ነው። ዘላቂ እንኳ ባይሆንም በጊዜው ስጋት ፈጥሮ ጥቃት ይደርስብኛል ወይ ደግሞ ህጋዊ እርምጃ ይወሰድብኛል ብሎ ሲያስብ ለችግሮቹ መፍትሄ ባይሰጥ እንኳን ከማባባስ ይቆጠባል ብዬ አምናለሁ። በውይይቱ ላይ የሰላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል፣ የመከላከያ ሚኒስትሩ ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ እና ሌሎች የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ተገኝተዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር